Hai guys, jadi hari ini kita dapat paket dari Thailand Yaitu dari Lollipop Deco Thank you so much, mari kita buka Oke itu mas Lagi Power Eh kok sama sih plastiknya? Kita coba dari sini deh Oh ini ya Eh, Baik, dari sini Oh my god Kita dapat banget banget. Oh my god. Iya, dikasih buku juga. Oke, okay. ini kita dapat ini semua. Kita, juga. Nah, kita dapat ini semua. Kita dapat buku apa sih ini namanya? Kita dapat poki. Ya, kita juga dapat kayak kamera-kameraan gitu. Uh. Terus kita dapat apa nih? Candy. Candy itu candy atau apa sih? Atau atau, atau pajangan pajangan squishy atau miniatur. Ini menyatu deh. Mari kita buka. Coba tolong, ah. Ini kayak miniatur deh. Miniatur dan apa? Ini yang buat dipajang gitu kan. Tahu tadi tolong. Eh. Kentut itu Thomas ya? ya? cuma cuma kayak gitu. Oke ini banget. Campurin. Kuis banana. Oh my gosh. Kalau ini makanan kita takutnya kita salah. Ini dan ada Oh iya. ada pisang yang jumbo. Ini ada packagingnya juga. Aku pernah ini tapi aku kira ini squishy. Ternyata dia bukan squishy. Aku kira dia squishy. Ini. Ini handmade. Ini handmade. Jadi ini ada flat papa avocado. Ada berapa, berapa warna sih gitu tadi deh? Ini. Ada empat nih. Oh, iya. Oke, ini. Ada flat papa avocado. Boleh minta. Boleh kalau yang sama terus ini ada awas awas ada HK donat ini ada beberapa model gitu ini boleh minta hmm. dua ini boleh iya. ini ada HK donat terus ada yang kayak oh. cloud gitu cloud emang ada gitu mungkin ya, terus ada ikan taichan eh taichan oh, ada dua tuh pengen minta satu oke okay, just take it ini ada ini juga ada dua nih tuh I to take it more terus ini ada lele cloud Ma. Terus ini ada box batu, ada eh, french fries, ada, ada puding, ada kilotori kiko, ada Mr. Unci, ada Purple Hamster, Mana Mister Unci? ada Crazy Pool, Crazy. ada popcorn, ada blush bar, ada Aquamantic, ada ada cicetami, ada pau, ada bread doll, ada ini, ada lollipop, ada Hamster, ada ini. Udah, itu udah sih? Thank you so much Lollipop Dad, kok kita suka banget. Yap. Yeay, bisa buat. Lucu banget. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. bye.